hello friends welcome back to the motor torsion तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं मॉडिफाइड टाटा टियागो के बारे में आप सबको दिखाने वाला हूँ टाटा टियागो का एक्सटी वेरिएंट जिनको बड़े ही अच्छे तरीके से आ, कुलदीप जी जो कि इस गाड़ी के ओनर उन्होंने मॉडिफाई करवा रखा है तो अभी हम हरियाणा के सिरसा में और पुलिस लाइन जा रहे हैं जहाँ पर मिलेंगे इसके ओनर से और आपको दिखाएँगे मॉडिफाइड टाटा टियागो तो ये है new Tata Tiago B S six facelift जिसमें हमें मिलता है ट्वेल्व हंड्रेड सी सी का थ्री सिलेंडर इंजन जो कि हमें प्रोवाइड करता है eighty three B H P की पावर और one hundred thirteen N M का टोक तो इस वीडियो से पहले हमने इस गाड़ी का ओनर रिव्यू भी किया अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा और अगर आप आ, उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि उनको इस गाड़ी की एल फिटिंग जाननी है कि कैसे ये एल फिट करवाई हुई है तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको बता दूं यहाँ जो हेडलाइट पे डियर लगी है वो हेडलाइट के बाहर लगी है ना कि अंदर लगी है तो ये जो तरीका है ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आपको बिल्कुल भी देखने में ये नहीं पता लगेगा कि जो डी है वो बाहर लगी है या फिर अंदर और अगर आप डी अंदर की साइड लगवाते हैं तो उसके तीन बड़े नुकसान हैं पहला ये एक तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है दूसरा नुकसान ये कि जो हेडलाइट है उसको पीछे से उसकी पेस्टिंग को ब्रेक किया जाता है उसको ऐसा कुछ नट बोल्ट या फिर कोई लॉक्स नहीं होते कि उनको खोला और डी लगा दी तो हेडलाइट की पेस्टिंग को जो है पीछे से खोला जाता है और उसके बाद डी लगाने के बाद दोबारा उसको किसी सोल्यूशन से या फेविक्विक से जोड़ा जाता है तो ये तरीका जो है थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि नई हेडलाइट होती है उसके बाद हम उसको तुड़वाते हैं पीछे से और फिर दोबारा फेविक्विक से जुड़वाते हैं और बाई चांस कहीं लीकेज रह जाए तो लिक्विड या फिर पानी या फिर मिट्टी आने के चांसेज होते हैं और हेडलाइट जो है वो गंदी हो जाती है तो और तीसरा बड़ा कारण ये है कि जब आप डी अंदर वाली साइड लगवाते हैं तो उसकी जो फिनिश है वो उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि कंपनी फिटेड डी की होती है उसका बड़ा कारण ये है कि जब आप डी अंदर वाली साइड लगवाते हैं तो ये जो हेलोजन लाइट के आप रिफ्लेक्टर्स देख रहे हैं तो जो डी लाइट है वो अंदर ही रिफ्लेक्टर के साथ रिफ्लेक्ट करती है और ब्लर हो जाती है अंदर ही जो है लाइट फैल जाती है जिसकी वजह से फिनिश जो है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाती है और वही डी जो है बाहर वाली साइड लगी हो तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है अभी मैं आपको इसका नाइट मोड दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो बिल्कुल भी नहीं फैली हुई है बिल्कुल सेपरेट लाइट देखने में लग रही है डीआरएल की आ, गाड़ी की लाइट और डीआरएल की लाइट जो मिक्स नहीं हो रही है तो आप हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ये डीआरएल का तरीका और इसकी लुक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तो प्राइस की अगर हम यहाँ बात करें तो फिटिंग के साथ इसका प्राइस है सिक्स हंड्रेड तो ये दो तरह से काम करती है अगर हम इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ये इंडिकेटर भी शो करती है और वैसे ही एल डीआरएल वाला काम भी करती है इसके अलावा कुछ और एक्सेसरीज भी हैं उनका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ तो ये जो फोगलैम्स है डी वाले इनका जो प्राइस है सिक्स हंड्रेड और इसके अलावा ये जो नंबर प्लेट है इसका कवर है ये भी as a accessory two hundred rupees का लगा हुआ है इसके अलावा हमने जो मिस कर दिया हेडलाइट में वो ये कि इसके अंदर जो वाइट लाइट है पार्किंग लाइट जिसे बोलते हैं वो भी वाइट लगवाई हुई है जिसका प्राइस है फिफ्टी रुपीज़ और ये जो डोर वाइजर्स हैं इनका प्राइस है थ्री हंड्रेड और इसके अलावा ये जो सीट कवर्स हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे और क्वालिटी भी अच्छी है इनका प्राइस है ट्वेंटी फोर हंड्रेड और इसके अलावा ये जो सन प्रोटेक्टर्स हैं सनलाइट प्रोटेक्टर्स हैं इनका प्राइस है टू हंड्रेड फिफ्टी ये अंदर जो है आपकी गाड़ी की विंडशील्ड के साथ अटैच होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो मैट्स है मैट्स के नीचे जो हम शीट लगवाते हैं वो भी काफ़ी अच्छी शीट है जिसका प्राइस है सिक्स हंड्रेड और इसका फ़ायदा ये है कि आप मिट्टी ईजिली निकाल सकते हैं तो ये थी टाटा टियागो की कुछ मॉडिफिकेशन और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे लिए ये तीन काम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो thank you guys for watching this video thank you जय हिंद